Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini Badan Wakaf Al-Qur'an sedang merancang pelaksanaan proyek air bersih yang akan dilaksanakan di daerah Kampung Lebak Haur, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Di Kampung Lebak Haur ini terdapat sekitar 150 KK, di mana di Kampung Lebak Haur ini terdapat masalah distribusi air kalau kita mendengar kata Bogor mungkin tidak kurang akan air, tapi masalahnya adalah distribusi airnya yang tidak bagus sehingga kita akan membantu mereka untuk mendistribusikan air agar setiap rumah di Kampung Lebak Haur mendapatkan air bersih. Kemarin kita telah mensurvei di mana di Kampung Lebak Haur ini terdapat beberapa mata air dan ketika kita gabung alhamdulillah debit airnya kurang lebih sekitar 1,2 liter per detik. Nah, dari debit ini kita akan tampung di bak utama yang besarnya sekitar 25 meter kubik atau sekitar 25 ribuan meter ya 25 ribuan air dan di situ nanti akan didistribusikan ke warga melalui dan melalui sistem distribusi terbuka di mana nanti dari bak utama ini akan didistribusikan ke bak, bak distribusi dari bak distribusi lalu ke bak pembagi rumah. Baru dari bak, di, bak distribusi rumah inilah nanti warga mau bak, bisa mencolok atau bisa mengambil air secara langsung ke rumah mereka masing-masing. Perkiraan kita dari debit 0,1,2 liter per detik ini mampu dialirkan ke rumah penduduk kurang lebih sekitar 0,3 ml per detik. Jadi kalau dihitung 0,3 ml per detik itu ya selama satu detik dikalikan enam 360 itu akan ketemu dalam waktu satu jam itu akan terkumpul kira-kira 90 liter air itu dalam waktu satu jam kalau dibiarkan selama 24 maka bisa dihitung bagaimana melimpahnya debit air yang akan di, uh, dia dinikmati oleh warga tiap rumahnya oleh karena itu kita ingin segera merealisasikan proyek ini karena warga di Kampung Lebak Haur sudah lama menantikan pembagian distribusi air ini secara merata karena mereka sering bentrok, sering berantem gara-gara distribusi air yang tidak merata. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.